આવ્યા ભગવતી જાનકી આવ્યા જાનકી આવી ગળામાં પુષ્પની માળા જ્યાં પહેરાવા જાય એ જ સમયે ભગવાન રામ ની ઊંચાઈ છે પહોંચી શકતા નથી ભગવતી જાનકી ભગવાન રામે લક્ષ્મણના સામે ઈશારો કર્યો લક્ષ્મણજી આવ્યા આવીને રામ ના પગ પકડ્યા રામજી મને બચાવો બચાવો અરે પણ તને થયું શું બોલે બચાવો ભગવાન માં નીચા વડિયા લક્ષ્મણને ઊભા કરવા એ જ સમયે લક્ષ્મણજી બોલે ભાભી માં કરવામાં આવે અને ધામધૂમથી વિવાહની કથા લઈશું આપણે આવતીકાલે અત્યારે ધ્યાન આવી છે તો આપણે એનું સન્માન કરીએ જય હો Para. Para. Para. 来来来来来来来来来 હાલો ગંગા સિંધુ સરસ્વતી જય મુના ગોદાવરી ત્વમ લલાટ પટલે વૃક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે પરમોક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી गोपास्त्री परवेष्टतो विजयते गोपालचूडमणि कुर्या सदा